tuangalie dondoo mbalimbali kuhusu mate ambazo zinatajwa kiafya, Dr. Asante. Sasa kuna dondoo kama ulivyosema tano kuu ambazo watu wengi wanakuwa wanazichukulia kawaida, lakini zinahusanishwa zina katika ulimwengu wa kisayansi sana sasa hivi. Kuna hawa ndugu zetu watafiti kutoka chuo kikuu cha John Hopkins kile cha choko Marekani wamefanya utafiti mkubwa sana kuhusiana na mate na wakaja kugundua vitu vingi vikubwa vitano ambavyo watu wengi hawavijui kuhusiana na mate. Sasa kitu cha kwanza ni kwamba sasa hivi wanafanya wanachunguza, wanadodosa mate. Nikisema wanadodosa mate ni kwamba wanaweza wakafanya screening ya mate na kuweza kutambua ya kwamba wakaja, wakaja kujua kwamba moja ya tatu ya zile hati ya taka au yale mashambulio ya moyo ambayo huwa yanatokea huwa yanatokea wa, watu wale wakiwa wanaanguka bila wao kujijua, na sababu kubwa yanatokea ni kwa sababu inawezekana wakawa wana ile cholesterol au reham tunaita mafuta yale machafu ambayo yanaweza yakatokea yakamdhuru mtu baadaye wanaweza kuja kupata shinikizo la juu la damu kama pressure, wakapata magonjwa ya moyo na kadhalika, lakini pia hayo yanaweza akatokea na kumfanya mtu aweze kupata matatizo. Sasa waligundua ya kwamba kama watafanya utafiti kwa haraka kupitia mate, itakuwa ni rahisi kugundua ya kwamba mtu ana dalili za magonjwa ya moyo ambayo yanaweza kumpelekea mtu akapata hati hataka au akapata shambulio la moyo kwa haraka bila mtu kupitia zile taratibu ambazo tunapima vitu vingine vya damu. Kwa hiyo waligundua ya kwamba katika utafiti wao kwamba kwenye mate kuna protini ambayo inaitwa C reactive protein. Hii protini inaweza kuwaambia wanasayansi ya kwamba huyu mtu alikuwa na changamoto ya, ya kitu fulani au ya cholesterol kupanda au ishu ya moyo wake ulikuwa na changamoto kwa muda gani, mpaka miezi mitatu unaweza ikasema. Kwa hiyo mtu kwa kupima hivyo unaweza ukajua kwamba mtu level zake ziko chini au ziko, ziko juu na kuweza kumsaidia mtu kuweza kumwokoa asije akapata ile hati ataki, au inaweza kaja kumpelekea mtu akapata kifo baadaye. Lakini pia ni nani ambaye hapendi watoto ambao wamenyoka? Etiana, hakuna raha ya mzazi anapojifungua kujifungua ni kuona anajifungua mtoto ambaye ana afya njema, ambaye amekamilika, na hiyo ndio furaha yake. Na hata wakati wa makuzi sasa, hmm. mtu anapenda labda akiwa na binti yake wa kike, binti awe amekaa, tunasema awe amenyooka, si ndio? Maumbile e, awe na mvuto, sio kimaumbile, namaanisha kitabia, uwe na binti ambaye ana tabia ambazo zinavutia zina na zin, tabia ambazo zinakubalika kijamii, tunasema tabia njema. Yes, tabia njema, huko sawa kabisa. Kwa hivyo sasa, uh, utafiti ulikuja kugundua kitu cha pili ya kwamba tunasema kwamba your father's daughter, yani mtoto wa baba. Tafiti zilionyesha kwamba watoto ambao wana mahusiano mazuri na baba zao, watoto wa kike ambao wana mahusiano mazuri na baba zao, na walipima hivyo vyote kwenye mate, ikaonyesha kwamba levels za mate za kemikali kama cortisol ambazo zinakuwa kwenye mate zinaweza kutuambia mahusiano alionayo mtoto na mzazi wake yakoje. Mtoto akiwa na mahusiano mazuri na mzazi wake anakuwa na levels ndogo sana za hiyo kemikali iliyoitaja, lakini akiwa na mahusiano mabaya hiyo kemikali inapanda sana na kumwongezea stress au ile msongo wa mawazo mkubwa anakuja kumsababisha matatizo. Kwa hiyo tafiti zikaonyesha kwamba watoto wa kike ambao wako karibu na baba zao, kitu cha kwanza, wanachelewa sana kuanza mambo ya kikubwa mapema, watachelewa kuanza kufanya mapenzi mapema, na wako likely kusubiri kuja kuwa na mpenzi mmoja mwaminifu na wakaja kukaa kwenye ndoa. Wakikaa kwenye ndoa, wako likely kuwa waaminifu na wasichiti, wasitoke nje ya mahusiano wakaenda uh, kinyume. Kwa hivyo tafiti zote hizi ziliwezeshwa kwa sababu tu ya kupima kemikali ambazo zilizopo kwenye kwenye mate na kinyume chake ni hivyo hivyo ni kwamba kama mzazi wa kiume alikuwa na mahusiano mabaya na, na binti yake, basi levels za hiyo kemikali kwenye mate zinakuwa ni kubwa na zinaonyesha kwamba huyu mtoto atakuwa na mahusiano mabaya na watu wengine. Pengine Dkt. Ayubu katika hili naliona kwa upande mwingine kwamba yawezekana wanaume ama watoto wengi wa kiume vijana mm -hmm. si waaminifu kwa maana ya kusubiri ama kuwa na mwenzi mmoja, kutokana na kwamba ukiangalia katika malezi ya familia zetu watoto wengi wa kiume hawapo karibu na baba zao Asante. Kwa hiyo utafiti huu ulionyesha hivyo ni kweli, kwa sababu watoto wengi wa kiume sasa ni kinyume, wanakuwa wengi. Utafiti huu ulikuwa unaongelea watoto wa kike, lakini watoto wengi wa kiume pia hawako jirani na mama zao. Watoto wa kiume wakiwa jirani na mama zao watapata yale yale. Mama si alitoka kwa babake. Kama mama alikuwa na mahusiano mazuri na baba, akawa na tabia nzuri, ni rahisi kwa huyu mama kuzipass hizo tabia nzuri kwa mtoto wake wa kiume. Kwa hivyo kama mtoto wa kiume hana tabia nzuri au hana mahusiano mazuri na mama zake, au kwamba mama akuwepo au akuwepo kwenye maisha yake, watoto wengi wanakuja kuwa na tabia ambazo ambazo hazikuwepo. na Nafikiri tumeshuhudia sasa hivi hata kifo cha huyu msanii aliyefariki hivi karibuni DMX, ni kwamba ndugu zake wanasema ya kwamba mama yake alipata mm, mtoto DMX, mama yake alikuwa mdogo, alikuwa na umri mdogo, hajafikisha hata miaka ishirini, lakini pia alikuwa na mtoto mwingine tayari na hata malezi yakawa hayakuwa mazuri, kwa hivyo akajikuta anakuja kuishia kwenda kuvu, kuvuta bangi na baadaye kwenda kwenye madawa ya kulevya na kadhalika. Kwa hivyo vitu kama hivyo vipo kwenye maisha yetu. Kama mzazi anavyozidi kubondi vizuri na mtoto, anatengeneza kitu cha kumfanya mtoto ajivunie au kinga ya kumfanya akue akue nayo nayo kama, kama tunu au zawadi ambayo anamfanya akuwa nayo. Kwa hivyo kwenye pointi hii nafikiri itakuwa imewasaidia wengi pia, lakini chanzo ni kwamba tunapima vitu vyote, vinapima kwenye, kwenye mate.